お構いなくそうかしこまられると逆にこっちが緊張するわ。 可愛らしい子ね妹さん ええそうでしょうね少なくとも君といる時は 外に連れて行けって君は分かりやすすぎああタバコいいかしらそれじゃあ私も単刀直入に行きましょうか。 答えはノー忘れたのかしら私は蛇の幹部たちと事実上対等の立場にいる人間よそのドラッグにしてもストライフに頼めば難なく入手することができる。 勘違いしないでほしいのだけど私も遊びや観光でここに来ているわけじゃない責任あるビジネスとして来ている以上部外者の君たちを連れ帰るような真似をしたら厳罰を受けてしまうわつまり要はリスクとリターンの問題私が命令違反を犯すほど君の提案は魅力的なものじゃないわねそこにギブアンドテイクは発生しない 分かったわ聞こえなかったの君の提案飲んであげるあああれはちょっと君の覚悟を試させてもらっただけそう 覚悟本当のところを言うとそのエリキシルだったかしらそれを入手することはストライフでもできないのまあ詳しい話は省くけど彼はあんなやつでしょ性格が災いしてあまり信用されていないのよ だから君の提案は私にとって有益なものになりうるでも軽々しい思いつきや現実逃避で実行できることじゃないそもそも1階の売人に過ぎない君が蛇に歯向かうなんて笑い話にもならないわ一体どの程度の覚悟と気持ちでそう言ったのかそれに納得できない限りは承諾なんてできないでしょ そうね君のことをとりあえずは信用しましょうもともと人間は自由を勝ち取るためなら死も厭わないものだってことを忘れていた何せ君には守らなければいけない可愛い妹さんもいることだし でもそれだけよ私やストライフは君に一切の援助をしないしたとえ途中で危険な目にあっても見殺しにするそれでもやる勇気があるかしら そう分かったわストライフには私から言っておきましょう期限は遅くても2週間以内量は1回分以上あれば結構よまあ大いに越したことはないけれどええ期待してるわ。 そういえば遅いわね妹さん少し見てきましょうか今君が言ったら逆効果でしょ 鈍いのねまあ私に任せなさいこれでもお茶の支度くらいは手伝えるから 同情などではない 妹さんえあ、はいあ、あの、なんでしょうかその、リリスさんいえ、なんだか遅いからどうしたのかと思っただけお兄さんも向こうで心配してるわよ お兄さんのことがそんなに好き <laughs> どう 兄弟なんでしょ血はつながってないですか ごめんなさい私は別に君のお兄さんを横取りしようなんて考えてないわだからそんな顔しないでちょうだいそれでさっきから何を悩んでいたのかしらお茶の好みだったら何でもいいのよなんなら私手伝いましょうかあいえそんなお客様にいいのよ へえ D1 は S 区画に近いせいで割と物資が揃っているのねでもそれにしたって本格的なお茶なんかは貴重でしょいいのこんなに奮発してあはいおめでたい日ですからおめでたい 私が割ってしまってそれで兄さんの分はどうしようかと思ってたんです替えのやつがないわけじゃないんですけどやっぱり久しぶりに帰ってきてがっかりさせたくないですしなるほどそれは困ったわね そのカップまだ持ってるお兄さんのカップまだ持ってるなら貸してみてこれね これ少し預かってもいいかしら元通りに直してあげるだから今日のところは私が割ったことにしてごまかしなさいえでもそんな悪いですよ知り合ったばかりの人にいいのよ別にただの気まぐれだから気にしないでそれより彼も待ってるだろうから早く戻ってあげないと。 さんなんですよね私少し相談したいことがあるんですけど相談言ってみて。 った時なんですけど怪我をしてしまったんです傷自体はあまり深くはなかったと思うんですがその何ていうか怪我が見る間に治っちゃって なるほど大丈夫よそういう人は別に珍しくない気にするようなことじゃないわでも君が心配だっていうのなら一度診察しましょうかいえいいんです私はあまり気にしてませんから ただもしも何か悪い病気で兄さんに迷惑をかけることになるのは嫌だなってあのこのことは兄さんに分かったわ彼には黙っておきましょうそれじゃあ早くお茶を持って行ってあげましょうかははいそうですね さんがいい人で安心しました私兄さん以外の人とあまり口を聞いたことがないから本当は少し怖かったんですまたよければ遊びに来てくれますかそうね約束するわ ねえソフィア私も君と同じで知り合いが少ないのよければ友達になってくれないえはい私なんかでよければこちらこそお願いしますってなんか変ですねこういうのそんなことないわよありがとう 業 <laughs> に入りては業に従え。 ストライフどうやら私は君よりえげつないかもしれない